Marcos. Yeah, yeah. No, no. Entró la base pintado. Mi estilo lo tiene acorralado, XL en la ha explotado Tanto Philip, papi, ya estoy mareado y pide más son Wow, un sonido leve, lata volado De Argentina, pero suena suenan Y USA está tirando llamado Entro la base pintado estilo lo tiene acorralado XL la casa que ha explotado Tanto Philly, papi, yo desmayado Y pide son wow Y un sonido level hasta lado De Argentina pero suena anunciado USA está tirando llamado Ahora no pongo freno Estamos clean subiendo de nivel Le Evento el pasajero Pasa de flow para romper todo el game No quiero ser primero Pero mi Kimi está pintando bien Gira, gira no el quiero está haciendo otra vez Todo mío, la cero Brillan los míos, brillando mi name Word de un 6 negro Un piquete parecido la Y ella me tira, pero No me enamoro, su juego es fake Esto es lo que quiero Dejando marcado en su vista mi fe Y entro en la base pintado mi estilo lo tiene acorralado, X casa que ha explotado Tanto filipa papi, estoy mareado y pide más son, Wow, un sonido level hasta volado De Argentina pero suenan usados USA y están tirando llamados top ten, broken like Owen Tengo que pusimos lindo el nombre Hombre, no seas hombre, estoy condenado para el millón, pero rompimos todo no de esa curva, tiene sobre Abrí la sorpresa y la presa se esconde Mami, no soy cobre, fleudoro y no pobre Subiendo de a poco, marcando mi nombre Y ahora los canis me están llegando Yo con lo mío, gozando Todo mi nivel se está elevando Gracias a Dios, esta gente está dando Tanto tiempo lo pasamos soñando Miro lo mío y miro mi bando Sube y baja, la treta gozando pisado la base pintado Mi estilo lo tiene acorralado XL la casa que ha explotado tanto fili, papi, estoy mareado Y pide más wow, Un sonido level hasta volado De Argentina, pero suenan usado USA y está tirando llamado Dentro la base pintado mi estilo lo tiene acorralado XL la casa que ha explotado Tanto fili, papi, estoy mareado Y pide más wow, Un sonido level todos volado De Argentina, pero suena está tirando llamado.